මුලින්ම අයිබන් කැපලිගන්න මගේ නෙවේව චැනල්ල එකත් එක සම්බන්ධලයි නොගොල් සියලු දෙනම් ඉතින් අදත් හරවත් මාතෘකාව කෑගෙනාව අපිට කතා කරන්න බලමු අද දවසේ කොහොමද ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කෙරෙහි දෙමපියන්ගේ සහ නිවසේ දායකත්වය දරුවන් කෙරෙහි ලැබියයුත්තේ කියා ඉතින් මාතෘකාව මං හිතන ඔගොල සිලු දෙනාට වඩා වැදගත්තය කියලා සහමකද ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන කියන්න අපේ අධ්‍යාපන ශේත්‍රයේ මූලිකාඩි තාලම් වැටන තැන ඉති මේ මූලිකාඩි තාලම් සියා කර වැටමත්තමයි මත ගොඩනැගෙන සියලුම දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ ඉතින් එනිසා මංහිතන මේ මාතෘකාව වඩා වැදගත්වයි අපේ සමාජයට සහ අධ්‍යාපන ශේත්‍රීණියලීන්න ගුරුවර ගුරුවරගෙන්ට හොඳයි අපේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය කොතෙක් දුරට වැදගත්ද සහ ඒ ආශ්‍රිතව අපට නිතර ඇහෙනම් කතා කීපයක් තියෙනවා ඉතින් අපි පන්තියක් පාසලක්කවට හිටියොත් සහ නිවසින් නොටත් අපට නිතර එන කතා කීපයක් තියෙනවා අපිට හෙල ඇති මේවයි කතා යාලගේ අම්ම තාත දෙන්නම ජොබ් කරනවානි සල්ලිත් තියෙනවානි ඒකයි ළමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඉතින් මේවයි කතා අපිට ඇහෙල තියෙනවා ඊට අමතර අම්ම විතරයි ජොබ් කරන්නේ යගේ තාත්ත විතරයි ජොබ් කරන්නේ නමුත් ළමයි හොඳ ප්‍රතිඵල දන්න බලන්න පෙළමයි වගේ නෙවෙයි මේම කතා කර විතර යනවා ඉතින් එතනින් හාටගේ පම අපිට ඇල්ල තියෙනවා ගෑල්ලමයි කොහමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්නුවන් පිරිමිලමයිට වඩා මේවයි කතාත් අපිට ඇල්ල තියෙනවා ඉතින් ඔය හැම කතාවක් මතරේ අපිට මේ වගේ කතාත්තා අන්ඩ ලැබෙනවා මේක තමක් තැන් බහතරයක් මහන්ට ලැබෙන්නේ දෙමපියගේ පස්සෙන්මයි හැබැයි ඉතින් කෝේ ළමයා රිසල්ස් ගත්ත නෑන කියලා ඉතින් මේවයි කතාවලට යම්කිසි හේතුවත් තියන්නවයි අපි මේ හේතුව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නයි අද මේ උත්සාහයක් දරන්නේ ඉතිං අපේ මාතෘකාව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ සඳහා දෙමෝපියන්ගේ සහ නිවසේ හෝ පවුලිදායකත්වය කෙසේ බලපානෝද යන්න වග පිරික්සා බැලීම ඉතිං මේ සඳහා හොඳ පර්ේෂණ පත්‍රිකාවක් කම්බුණ මේක මාතෘකාව තමයි හෝම්ගේස්ට family involvement and academic achievements කියන එක මේක කේස් ටඩිය එකක් ඉන් ප්‍රයිමර් ඩිකේෂන් සෙක්ටරගේ එතකොට මේක විශේෂත්ති වන්නේ මේක පල කරන්නේ එඩියුකේෂනල් ස්ටඩීස් කියන ජනල් එකේ දෙදස් දාත වර්ෂය එතකොට කරන්න මේ පර්ලේෂණය වෙරෝනිකා ගාසිය කියන මහත්මය මේ මහාචාරවරුන් දෙදෙනගේ සුපවිෂන් එක යටති එතවට කෞද මේ වෙරෝනිකා ගාසිය කියලා කියන්න ඇය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රයෙන් යලෙන ගුරුවරියක් ඇ කොයි ස්කෝල දුගන්න කෙරබලුත් ප්‍රී ප්‍රයිමරියන් ප්‍රයිම ඩිපේෂන් ස්කූල් ස්පේ ස්පාඥයේ එක්තරා පාසලක ගන්නන ප්‍රාථමික ගුරුවරියක් තමයි මේ පාර්ේෂණය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක මේ ලින්ක හිගියොත් ඔගලන් ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ පර්ේෂණ පත්‍රිකාව මම මේක ෆ්ලොරිඩ යුනිවර්සිටේගෙන් තම ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තේ අපි බලු මේ ඔස්සේ කොහොමද අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය නියලන දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවන්න යම්පිසි පිටු හලා ලබාගන්නේ කියා හොඳයි යුනෙස්කෝ සංවිධානය දෙදස් දෙක වර්ෂයේදී මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. දුප්පත්කමින් තුරන් වූ වඩා තිරසාර සාමකාමී සාධහාරණ අනාගතයක් නිර්මාණය කරන්න පත්මන් සමාජය ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් තුළින් පෝෂණය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ සියලුම දේවල්ලට මූලිකවන ෆෞන්ඩේෂන් එක මුලින්ම හරියට වැටෙන් ඕනේ ඒ ැනබි ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ඉතාමත් ශක්තිමත්වෙන් ඕන එමගේ අදහසනක් වඩාත් දක්ෂයින් අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රයේ ඉගැන්නුම් කටයුතු කරන්න ඕනේ එවැනි පාදමක් නිර්මාණය කිරීමට නම් ඉතින් ඒ ශක්තියෙන් හැබි ඔබට සහ ඒ සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඔබට මහිතනව මනාපිට හලක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලු මේ පර්ේෂණ හරා මේ බැරුණික මහත්මිය මොනාකාරය ගැටලුවල්ටද පිළිතුරු සරණ උත්සාහ කරන්න කියලා හොඳයි මේ තියන්නේම ප්‍රශ්න ටික මම සිංහලයට පරිවර්තනය කර ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ ඒ සඳහා පවුලෙන් ලැබෙන දායකත්වය මගින් නිර්ණය වෙනවාද කියන එක තමයි මුලින්ම මෙයා බලන්නේ එතිවනයට බලනවා තමන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයත් ඔවුන්ගේ දෙමෝපියන්ගේ රැකියාව මතත් අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණවල යම් කිසි වෙනස්වීමක් පෙන්න්නනාද කියලා ඒවගේ මළමගේ ස්ත්‍රීපුරුෂ භාව මත ඔවුන්ට පවුලෙන් ලැබෙන කන්ට්‍රබියෂන්ගේ නැත්තන් ඇටේෂන් එක මොනාකාරයට වෙනස් වෙනද කියන එක ඉතින් අපි අවසානයේදී බලමු මේ මෙයා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගන්න කියලා ඉතින් මේ සඳහා මෙයා පර්ේෂණ ක්‍රමවේදය සකස් කරන අපි ඒක පිළිබඳ මුලිම සාකච්ඡා කරලමු මෙය ස්පාන්යෙක් මේ ගැනුම් කටයුතු කරන එක්තර පාස ඒ පාසල තෝරා ගන්නවා ඒ පාසලේ එකේ සිට හයවසර දක්වා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මේ සඳහා සහභාය කරගන්න ගැහැනු ළමුන් හතලි සතර දෙනෙකුත් පිරිමිලම් පනස්ද දෙනෙකුත් මෙම දරුවන්ගේ අවසාන විභාගේ ප්‍රතිඵල තමයි මෙය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්න ඉතිං පවුලෙන් ලැබෙන දායකත්තය බලන්නත් එපැයි මේ ගොල්ලන්න මේ ළමයිට කොහොමද පවුලේ දෙමෝපියෝ මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන දිහා බලන්න කියෙන ඉතින් මේ සඳහා මෙය මේ දරුවන්ගේ දෙමාපියෝ සහභාය කරගන්න මේ පාශණයට මව්වරුන් අනු හය දෙනෙකුත් පියවරු මසුවට දෙනෙකුත් ඉතිං මේ දෙමවපියන්ින් අහන් ඕනේ ඔගොල්ලු මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට මොනවගේ දායකත්වයද දෙන්නේ මොනවගේ කාරණාද ඔබ හිතන්නේ නිතරුවන්ගේ අධ්‍යාපනක ජයග්‍රහණ කෙරෙහි බලපානවා කියලා ඉතින් ඇය ඒ සම්බන්ධව තොරතුර දැන ගැනීම සඳහා යම්කිසි ප්‍රශ්නාවලියක් නිර්මාණය කරනවා බල මේ ප්‍රශ්නාවලිය අන්තර්ගතය කෙසේද කියලා මේ තමයි නිර්මාණය කරු ප්‍රශ්න ධාතුනකින් යුත් ප්‍රශ්නාවලිය මේ ප්‍රශ්නාවලින් මම ප්‍රධාන කොටස් පහකට කටල බැලුව තුන් මේක තියෙනවා කාලය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නාල එකන දෙමෝප්‍ර දරුවන් සමඟ නියලෙන කාලය කෙසේද දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි බලපාන කියල දෙමෝපියෝ හිතන විදිිය ඇතන මේ ප්‍රශ්නාවලින් අන්නේ මේ මේ කාරණා පිළිබඳ දෙමෝපියෝ ප්‍රමුකත්වය දෙන්නේ මොනාකාරයටද කියන ඒගැන්නේ අපි තවුදාහරංගත්තුත් මේ ඉන්ෆෝර්මල් සපෝට් පෝ ඩිකේෂන් කෙනෙ ගැන අපිතනවා දෙමක දරුවත් එක් සුවකට යනක මියසියම එකක් බලන්න යන එක ඇලක් දොලක නාන්න යන එක මේ වගේ කාරණ එතව දරුවන් බියන්ගේ යම්යම් දේව ලිගෙන ගන්න අන්න එවැනි කාරණා කොහොමද දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කරේ බලපාන කළ දෙමෝපියන්ට සිතෙන ආකාරය ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවද ලකුණු කරන්න කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නාවලයේදී දෙමෝපියන්ට අපි උපදෙස් ලබාදීලා තියන්නේ එතවට මේ ආකාරේ මේ කරුණු පහයටත යහන්ලද මේ ප්‍රශ්න ධාතුවට දෙමපියෝ තම තමන්ගේ ප්‍රමුඛතාවය සලකුණු කරන්නට ඇති. ඉතින් මේ සලකුණ කරපු දත්ත සියල්ල විශ්ලේෂණය කරන්න මේ එරෝනිකම් හත්ම මේ ආකාරයේ සංඛ්‍යාන මෙවලම් භාවිතා කරනවා. කන්සිස්ටන්සි ටෙස්ට එක කොල්ම බ්‍රෝ ටෙස්ට එක ඇනෝවා ටටෙස්ට ස්පියමාන් කෝර්ලේෂන් ටෙස්ට මාන් විට්නස් ටෙස්ට මේ වගේ සංඛ්‍යාන මෙවලම් මෙම පර්ේෂණය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා මේ භාවිතා කරනවා ඉතින් අපි බලමු ඇය අවසාන වශයෙන් ලබාගත්ත ප්‍රතිඵලය ති මේක කෙටියම් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මේක අර මුලින්කි ප්‍රශ්න දහතුනට දෙමාපියෝ විසින් ලබාදුම් ප්‍රමුඛතාවය තමයි මේ මීන් එක විදියට ඇවිල්ල තියෙන්නේ ති අපි බලමු පර්ේෂණ ප්‍රතිඵල තවදුරට කෙටියෙන් අපි පැදිලි කරගන්න කොහොමද කියලා තොර මෙතන බලනකොට ළමයිගේ පල අප තිබ පලවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි ළමයිගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණය පවුලෙන් ලැබෙන දායකත්තය නිර්ණය වෙනාව කියන එක ඉතින් අපි මේ ලබාගත් තොරතුරු මේ ආකාරයට වර්ගී කරණය කළ බැලුවොත් දෙමපියෝ දරුවන් සමඟ කාලය ගත කිරීම සහ ඔවුන්ගේ කටයුතු සුපරීක්ෂණය කිරීම කියන කාරණාවට දෙමපියෝ ලබා දෙන්න මෙවැනි ලකුණු ප්‍රමාණය දරුවන් සමඟ තොරතුරු සන්නිවේදනය කර ගැනීමට දෙමෝපියන්ගේ අභිමතය පරිදි දෙමෝපිය ලබා දෙන්න මෙවැනි ලකුණු පමණක් ඒ කියන්නේ මම එක උදාහරණ කරගෙන පැහැදිලි කරොත් දෙමෝපියෝ දරුවන් සමඟ දරුවන් ඉගෙනීමට කැමති දේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම දෙමෝපියන්ගේ පාසල් කාලය තුළ අත්දැකින් දරුවන් සම සංවේදනය කරගෙන නෑදෑ නිදිරිය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කියා පෑම දරුවන් ප්‍රශංසාවට පත් කිරීම මෙන්න මේ කාරණාව දරුවන් සමඟ කරන සංනිවේදනය කියන වර්ගීකරණය යටතර ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට මේ සංනිවේදනය කියන කාරණාව දෙමෝපියෝ කොහොමද හිතන්නේ දරුවන්ගේ අවසාන ප්‍රතිඵලයට අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයන් කෙරෙහි බලපායි කියලා. එතකොට එහෙම හපුවම මේ දෙමපිය ලබාදිලා තියෙන මෙවැනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඒකැන්න ඒ දෙමපිය හිතනවා මේ කාරණය ඒ තරම වැරගත්නෑ මගේ දරුවගේ විසල්ට වැඩි කරන්න කියලා. ඉට පස්සේ අපි බලු මේ නිවසේ පරිසර කෙනෙක් බොහොම වැදගත්ත එක දරුවන්ට අවශ්‍ය පාසලෙන් කියන පොත්පත් ලබාදීම දරුවන් නීතිරීතිවලට අවනත කර ගැනීම උත්සා කිරීම දරුවන් කාල සටහනක් අදල ඒකටම වැඩ කරවීම තුර දෙමවපු මේ කරුණු ගැන හිතන්නේ කොහොමද ඒ ඔවුන්ගේ දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කරේ බලපාය කියලා ඒගොල්ලු මේකට තර්ම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාදී ලතින ඒකැන මේගොල්ලු හිතනවා මේ කාරණාටික කරොත් තමයි දරුවන්ට වැඩි අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයක් ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඒකයි ඒගොල්ලු තමන්ගේ අභිමතය වැඩිපුර ප්‍රකාශ කලතින් මේ කාරණයට අනිත් සියලු කාරණා දෙකට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ෆෝර්මල් ඩියුකේෂන් කියෙන් ඒකැන්නේ දරුවන්ට කරුණු ගැනීමට ව්‍යන්ගෙන් ඉඩ ලබාදීම. ඒකන්නේ අධ්‍යාපනයට සමගාමය වෙනත් වීඩියෝ වර්ග ඒ වගේම පොත් පත්තාදිය ලබාදීමට මෙවලම් ගෙනත්දීම ටස් දරුවන් සමඟ දරුවන් පරිසරය සමඟ ගැටී ඒ ඔස්සේ කරුණු කාරණා ඉගෙනීමට ඉඩ ලබාදීම උදාහරණක් සතුරන් තත් බැලීමට යාම කෞතුගාරය බැලීමට යාම විවිධ ස්ථාන නැරබීම කුඹුරක හැලක දොලක නාණ්ඩයන එක මේ මේ කාරණාවස්සේ දරුවන්ට යම් යම් දේවල් ඉගෙනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබාදීම තුර මේක මේ දෙමවපිය හිතනවා කොහෙත්ම වැඩක් නැසි දෙයක් කියලා එකයි මේ ගොලමින් අභිමතය අවම වශයෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මෙන්න මේ කාරණය කෙරෙහි. ඉතින් මේ වෙරෝනික මහත්මිය ඉතා හොඳ ස්වෑගැනීමක් සිද්ධ කරන සංඛ්‍යාන විද්‍යාව වඩනම් කරගෙන මැය දරුවන් ලබාගන්නා ලද ලකුණු ප්‍රමාණය අවසාන විභාගේ ලබාගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය මේ දෙමෝපියන්ගේ සිතැගියාව සමඟ කොතෙද්දුරට ගැලපෙනවාද කියන එක නිරීක්ෂණය කරනවා. ඇයි එහිදී බලනවා දෙමෝපියන්ගේ අභිමතය දරුවන්ගේ අවසාන විභාගේ ප්‍රතිඵලයට සැලකියුතු බලපෑමක් දක්වනවා නැද කියන එක සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණයට ලක් කරනවා. ඉතින් මෙයා මේ පරීක්ෂණ අනුව වෙරුණිකා මාත්මිය දැනගන්නවා දෙමෝපියෝ දරුවන් සමඟ කාලය ගත කිරීම මේ ප්‍රමාණයකින් අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කෙරෙහි බලපානවා කියලා හිතුවත් ඒක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කෙරෙහි අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කෙරෙහි එතරම් බලපෑමක් කරන්න සැලකියයුතු බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ කියලා දෙමවපිය හිතුවර දරුවන් සමඟ සංවේදනය කිරීම මේ ප්‍රමාණයකින් තමයි ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණකව බලපාන කියලා වෙරුණික මහත්මය සහගන්නවා ඒකත් එහෙම බලපාන්නේ නැහැ කියලා සැලකියයුතු ලෙස දෙමපියහිතර වැඩිපුරම නිවසේ පරිසරය මෙන්න මේ සාධක තමයි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවල සහ එහි ජයග්‍රහණ කරෙහි බලපාන්න කියලා වෙරෝනික මහත්මගේ සංඛ්‍යා විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම මනු හොයා ගන්නවා මේ කාරණාවත් දෙමවපිය මෙහෙම හිතාන හිටියට දරුවන්ගේ සැබෑ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණය කෙරෙහි එකැන අවසාන විභාග ප්‍රතිඵලයන් කෙරෙහි පැහැදිලි සැලකයුතු බලපෑමක් ඇති කරල නෑ කියල මෙහි බලපෑමක් ඇති මේ කාරණවල බලපෑමක් ඇති නමුත් සමස්ත සාම්පලයට ගන්නලද දරුවන් සියලු දෙනාම්ගේ මධ්‍යාපන ප්‍රතිඵලය අවසාන විභාග ප්‍රතිඵලය ගැන සංසාධනාත්මක බලනකොට මේකත් සැලකයුතු බලපෑමක් ඇති කරන සාධකයක් බවට පත්වෙලා නෑ හොඳයි අවසාන වශයෙන් මේ ඉන්ෆෝර්මල් ඩියුකේෂන් එක මම පැමුලින් පැහැදිල් කරපු කාරණා දෙක එකැන වීඩියෝස් පොත්පත් ලබාදීම ඉට පසේ විවිධ ස්ථාන නැරබීමට යාම ව්‍යන්ගෙන් ඉඩ ලබාදීම ඉන්ෆෝර්මල් ඩියුකේෂන් කියන එක දෙමෝපියෝ හිතුවට මේක තරම් සැලකයුතු දෙයක් නෙවෙයි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයට එකැන අවසාන විභාග ප්‍රතිඵලයට කියලා මේ පර්යේෂණයේ වැදගත්ම සොයා ගැනීමක් වෙන මෙන්න මේක මේ සොයා ගන්නවා දෙමෝපියෝ මේ ආකාරයෙන් සිතාගෙන සිටියට මේක තමයි දරුවන්ගේ අවසාන ප්‍රතිඵලයන් කෙරෙහි පැහැදිලිවම සැලකයුතු බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේක අපි කෙටියෙන් අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ළමයි පරිසරයත් එක්ක ඉන්නකොට ඒ යම්කිසි කරුණු කාරණා ඇඟට දැනෙන්නම ඉගෙන ගන්නවා. එයා ස්වභාවයෙන්ම ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ දේවල් එයාට හැම වෙලාවෙම හැමදාම ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් මට්ටමට තමන්ගේ දැනුම් බවට එක පරිවර්තනයනවා මේ කාරණාටිකම අපි විසින් හදාගත රාමක් ඇතුළේ කරන වැඩ කටයුතු ටිකක් ඉතින් මේ ටික කරනකොට අපේ රාමෝ බිදිච්ච වෙලාවට ඒක අනිවාර්යෙන් බිඳෙනවා ඒ නිසා තමයි මේක සමහර බලපෑමක් ඇති නොකරනවා ඇත්තේ යම් කිසි බලපෑමක් කරනවා ඇති එක එක ළමයට සාපේක්ෂව නමුත් සමස්ත ප්‍රජාවයන් සලකා බලනකොට බහුතරයක් ඉන්නේ මෙන්න මේ ගොඩේ ඇතින් අපි කරන්නම නැති කොටස තමයි මේ ටික සහපි වර්ධනය කළ යුතුම කොටස තමයි මේ ටික මොකද අපි ස්වභාවික ස්වභාවේ ජීවතන ජීවීන් කොට්ටා සැකෙන් අමතකවීම නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ විදරාමුවලට කොටු වෙලයින්න ඉතින් මේ කරුණු කාරණ තොල්වි තියාගෙන අපි ඉස්සරහට ගියපුුවම අපිට පේනවා අපි කාලය සුපරේක්ෂණය කියන ඕම රාමුවීන් නැතුව අපි මෙන්න මේ වගේ පරිසරයත් සමඟ අත්දැකීමෙන් සහ බලලා හඳුනා ගැනීමෙන් දේවල් ඉගෙන ගැනීම හැමදාම හැම හැම මොහොතකම තමන්ගේ ජයග්‍රහණ කෙරෙහි බලපාන කියලා. ඊළඟට තමයි දෙමෝපිය රැකියාවක් කරනවාන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන ඉතින් මේක හොයාගෙන තියෙනවා දෙමෝපිය දෙන්නම රැකියාවක් කරන නැත්තම් අඩු ප්‍රතිඵලත් මව් සහ පියා දෙදෙනාම රැකියාවක් කරනවා නම් උසස් ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව. මේක තව හොඳ කාරණයක් අපිට පේන්න තියෙනවා අපේ දෙමපිය දැන් හිතන් පටන් ගෙන තියෙන දරුව ඉගෙනගන්න නිසා රැකියාවන් නොකර ඔවුනුත් ගෙදරන්න එක්වම්ම විතරක් හරි තාතා විතරක් රැකියාව කළ ඉතින් හිම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න නැහැ දරුවන්ට ගැනීමට අවකාශ ලබාදීල තමන්ගේ රැකියාව කිරීම තුළ අවතපත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පාසුකම් ලබාදීම හැකියාව තියෙන් නිසා උසස් ප්‍රතිපතඟා කර ගැනීම හැකියාවත් තියෙන බව මේ ප්‍රවේක්ෂණයෙන් සනාත වෙලා තියෙනවා ඊළඟටක් බැලුවොත් දරුවන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත උන්ට ලැබෙන දායකත්ව වෙනසක් තියෙනවද කියලා සැබවින්ම ගෑනු ළමයින්ට ටිකක් වැඩි අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙනවා නමුත් ඩියුකේෂන් පොෆෝමන්සේ නැතම් රිසාල්ට එක කෙරෙහි සැලකයුතු බලපෑමක් නැති බවයි ස්වාගෙන තියෙන ඉතිං අවසාන වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්ෆෝර්මල් ලර්නිින් රිසෝසස් වලට තියෙන ප්‍රවණතාවය ඒ ඔස්සේ ඉගෙන ගැනීමට අවකාශ ලබාදීම සහ දෙමපියන් අවමශයෙන් කෙනෙක් හෝ මොනයම් හෝ රැකියාව නිරතවීමෙන් දරුවන්ට එල්ල වෙන ආර්ථික පීඩනය අවම කිරීමෙන් ඔවුන් නිසි අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ කෙරෙහි ළඟා වෙන කියනක තමයි අප මේ පර්ේෂණය දත්ත ඇසුරෙන් දැනගන්න පුළුවන්කමත් තියෙන ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල තොළවෙතියාගෙන අපි ඉදිරියේදී අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු නවමානයන් ඔස්සේ කරගෙන යන්න කොහොමද කියලා කල්පනාකාරී වෙමු ඉතින් මේ වගේ තවත් හරවත් වීඩියෝ එකක් ඔස්සේ ඔගොල්ලු හමෝටේ මේ බලාපොරොත්තෙන් අත්තින්ට සමුගන්න බොහොම ස්තුතියි අපිත් සමඟ එකතු වුණාට